害羞什么啊？开始就因有人想要那个吓到我。然后那个不是，我就在想什么时候要，什么时候要。啊不！像这对镜头说嗨，嗨。李杰浩，对镜头说干，干。干哪不能嗨，你不要乱嗨。浩哥，上面屌屌。什么上面聊屌？ 对镜头说我没有鸡鸡，快点。我没有。干，豹哥没有鸡鸡。我有鸡鸡。 <laughs> 豹哥小鸡鸡。豹哥小鸡鸡。吃大便，鸡鸡最大了。鸡鸡。怎样？上面你要屌什么？他一次有三个水龙头。 <laughs> 干，他白痴哦，那个水量的冲出来是一样的哦。为什么这里可以当然可以啊。对镜头说，我有大鸡鸡。我有大鸡鸡。干你吃大便吧，你？睁眼说屁话。哎，我先。 大同。那张国民呢？张国民，有吗？没感啊。他走了。张国民是会办啊，还是戏办啊？他想找嘉靖啊。他找。